Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики! Вы снова на канале Корпус Выживания. Мы продолжаем серию наших коротких роликов про оружейные ремни. И сегодня мы расскажем вам про одноточечный ремень нашего производства. Одноточечный ремень представляет из себя замкнутую петлю с одной точкой крепления на оружие. Отсюда и его название. На ремне находятся два фастекса. Один из них вы можете использовать для сброса оружия, второй для сброса ремня. С обоих концов ремень подрезинен, что повышает комфорт при долгом ношении. Вы можете крепить ремень как за антапку, который идет в комплекте, так и просто обернув стропу вокруг шейки приклада. Также в комплекте идет мягкий съемный погон. И помните, качественная экипировка может спасти вам жизнь. Берегите себя и до новых встреч на нашем канале.